Wis, wis. Alif fathah. Alif kasroh. Alif domah. Alif domah. Alif kasroh. i Alif fathah. Ya salah. Ya. Alif fathah. Alif kasroh. Alif domah. U. A. I. U. Alif domah. U. Alif fatah. A. Alif kasroh. I. A. I. Yes duduk. Ya. Wong pertama B. U. A. U. A. I. U. Bila nih maning? Oh, ngaji nengkan ngaji nengkan apa ngaji nengkan ngaji nengkan ah, iya ben dan nengko nanti ano ora ane kie lagu ya nu cilik cilik banget ora keton sing gede sing gede sing keton ke ke ke ke ke ke sing keton ke ah. keton ke keton ke keton ke cilik yang ngel gua orang keton ora ah, kepriwe ya abatan kiki tuh abatan nengkan nasi kie nah kie apa apa ba Lha sik kepriwe? Lha iki iki iki. Ba. Ba. Ta. Ta. Aja langsung e salah. Salah. Pilihannya sing Apa tadi mulami? Lha kepriwe? Ah. Domai, Allah. Oh, Allah kepriwe?